lah Kurang sikit lagi Entah dah Di Satu Bentar lah Eh, lawan ini tani ini lawan ini hmm. Eh, kena lagi gacok ni.